passive seismic surveys. Manta titujara oribe. palu manta kulunpa, orinyangala kulilpe via, palu manta pulkala orinyangala kulilpe, palaja earthquake, kala otri ngurinma apuku mishin jarako mono kulinma manta orinjala kala pala palunya alaji wankapai passive seismic survey ka machine yang apalujana chungu waqarini ka seismic sensor ko kulini jala. urinjala monotaranga arajura manjira walkajunani sensanga ko jajanungu ka sala panulbanga monopatringa pawa bay sensanga ka manta urinyanga uru si proinba wipes bay manta ongu kapanya huskrek ngarapai ka ala di uru purun pa anko pa manta onu. ka wipes pa nya uru singka manta onu jarpa pa Munu manta ka kulo uri pa kapi pulkarengkola Munu wipes palyal pa manta onu uri jako ka tara ka pulka curango kulo wipes palyal pa manta ka iyan konjala ka manda onngo onngongulo purli juta oripai wipes purun ka wipes kujuba juda kujubara oripai wirjapaqalpai purun ka ñakupayngu ñakupay mono ngurilpay ka sandispangu ñakupay mono ngurilpay wipes orinjala. mono ya nintingu kulilpay mono nyaku ñakupay wipes manta onngo onngo jamola an kunjala mono ya kulil kulilpay munta apu upah munu warunqanchala ya kulil munuya apo apu qunpu munu wari nqaranchala.